массасы жана көлөмү турактуу болгон идеалдуу газ менен болгон процессти карайлы мындай процесс изохора процесси болот идишти газ менен толтуралы көлөмү өзгөрүүсүз калган процессти карайлы температураны көбөйткөндө молекулалардын ылдамдыгы көбөйөт турактуу көлөмдө идиштин дубал менен кагылышуу саны көбөйөт бул басымдын көбөйүп жатканын билдирет басымдын абсолюттук температурадан көз карандылыгын графикте изохорану көргөзүүдө изохора бул газ абалынын диаграммасында изохора процессин сүрөттөөчү сызык изохора процессин жүргүзүп газдын кеңейүүсүнө шарт түзсөк абцисса огуна жаткан жантык бурч азаят т бир температурада биз газдын көлөмүн в экиге чейин көбөйтүүдөбүз анда газдын басымы турактуу массада в экиге чейин азайыш керек